ابھی جب سولہ سال گزر گئے آپ قید ہے مسلم حکمرانوں کو آپ کیا کہیں گی مسلم حکمرانوں سے میں آپ ہے تو بہت کچھ کہنے کے لیے لیکن ایک لفظ ہی کافی ہے سنگے گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا منزل چھپی ہوئی تو تیرے حوصلوں میں ہے میں ان سے یہ کہتی ہوں یہ مسلمان حکمرانوں پہ تو فرض بھی ہے اور ان کے اوپر قرض بھی ہے یہ نہیں سوچتے کہ آفیہ کے اوپر جو مظالم ٹوٹ رہے ہیں وہ کیا ہے خیر وہ تو آفیہ پہ ٹوٹ رہے ہیں لیکن قرآن حکیم کی جو بے عزتی کر رہے ہیں آفیہ کے پیروں کے نیچے قرآن حکیم رکھ دیتے ہیں اور قرآن حکیم کو شہید کر کے اور اور زمین پھیلایا گیا اس کے اوپر آفیہ کو گھسیٹا گیا بال پکڑ کر قرآن حکیم کی اتنی بے حرمتی کا بھی خیال اگر ہمارے مسلمان حکمران کر لیتے تو میرے خیال سے ایک سیکنڈ بھی اسے وہاں نہ رہنے دیتے لیکن اللہ رحم کر دے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں میں میں اگر اب تک دکھ ظاہر نہیں کرتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری جسم کا ایک ذرہ اس خاک کا آپ کو نہ ملتا آپ سے بس یہ کہتی ہوں کہ اس بچی کو میں نے جس محنت سے کچھ بنایا تھا اس سے اس ملک کو فائدہ ہو جائے اس جہان کو فائدہ ہو جائے میں تو ہر حکمران سے اور اپنے حکمرانوں سے خاص طور سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ کوئی ہے ایسا جرت مند کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ہے ایسا جو اس امت میری بیٹی کو چھوڑیے وہ آپ کے لیے آپ کی بیٹی ہے امت کی بیٹی ہے وہ آپ یہ تو کریں کہ اس کو یہاں لے آئے اور جو اس کا علم ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے اور اللہ کے سامنے بھی ہوں میں تو یہ سوچتی ہوں کہ حشر میں ہم کیا جواب دیں گے یہ جتنے بھی میرے ہیں بچے حکمران ہیں یا جو بھی ہیں یہ بھی میری اولاد یہ بھی میرے بچے ہیں یہ بھی کسی ماں کے بچے آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہوں تو کہیں اللہ کا غصہ نہ ہو کہ ان کو کوئی زک پہنچ جائے ان کی ماں تڑپے گی تو میں جانتی ہوں کہ میرا دل کیسے تڑپ رہا ان کی ماں بھی ایسے تڑپے گی میں لرس جاتی ہوں کہ کوئی ایک امتی اٹھ جائے میرے آقا کا کہ حجر میں کوئی تو کھڑا ہوں ورنہ حجر میں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم نے تیری بیٹی کو سڑکوں پر رلوایا اس کے بال کھینچ کھینچ کے قرآن حکیم پر اس کو گھسیٹا اس کے ابراغ پر گھسیٹا چلو میری نسلوں میں قرآن کی تو خدا رہا عزت کے خیال کر لو میں آپ سے استدا کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اور قرآن کے واسطے کچھ خیال کرے اس حافظ قرآن بچے کے اوپر رحم کرے جس کے سینے میں قرآن ایک بھی امتی اٹھ جائے آپ کے سب کو بھول گئے ہیں ان لوگوں سے کہتی ہوں